parçası. bir kuni o'qituvchi litseydagi o'quvchilarga ajoyib taklifni aytdi bir hayotiy tajribada ishtirok etishni istaysizmi o'quvchilar taklifga rozi bo'lishdi unday bo'lsa men nima desam shuni bajarishga so'z bering o'quvchilar so'z bergach endi ertangi vazifangizga tayyor turing dedi o'qituvchi ertaga hammamiz yelim xalta va ko'pi bilan 5 kilocha kartoshka olib kelasizlar o'quvchilar bu qanday tajriba ekanini bilmasalar ham ertasi kuni hamma aytilgan narsalarni olib kelishdi o'qituvchi shunday dedi endi hozirga qadar siz kechirishni xohlamagan kishi uchun bittadan kartoshka oling da uning ismini yozib xaltaga joylang Bu antiqa va qiziq topshiriqdan so'ng ba'zilarining xaltasiga 3 ta, 5 ta kartoshka kirgan bo'lsa, ba'zi o'quvchilarning xaltasi esa kartoshkadan to'lay deb qoldi. Shunda bu yog'i qanday bo'lar ekan? deb qarab turgan o'quvchilarga o'qituvchisi o'zining keyingi topshirig'ini aytdi. Bir hafta davomida qayerga borsangiz ham bu xaltalarni doim o'zingiz bilan olib yurasiz. xoh yotog'ingizda, xoh avtobusda yoki maktabda bo'lsin. Har doim xalta siz bilan bo'lishi lozim. Oradan bir hafta o'tdi. O'qituvchilari sinfga kirar kirmas topshiriqni bajargan o'quvchilar shikoyat qila boshladilar. Ustoz, bu og'ir xaltani ko'tarib yurish juda qiyin. Ustoz, kartoshkalar ayniy boshladi. Odamlar menga g'alati-g'alati qarashyapti. zerikib ketdik. Hammamiz charchadik, ustoz. Shunda o'qituvchi jilmayib turib o'quvchilariga ibratli bir gap aytdi. Buni qarang. Kechirmasdan aslida o'zimizni jazolayotgan ekanmiz. Ruhimizni mana shunday og'ir yukni tashib yurishga mahkum qilib qo'yibmiz. Kechirimli bo'lishni birovga nisbatan qilinayotgan yaxshilik ihson deb o'ylaymiz. Aslida bu eng avvalo o'zimizga qilingan yaxshilikdir. Siz shunaqa bir ayb ish qilib qo'ygan paytingizda birodaringiz kechirib, ayb sizda emas og'ayni. Mana mana sharoitlardan kelib chiqib turib shu narsani gapirdingiz desa, bilasizmi qanaqa yaxshi ko'rasiz bu og'ayningizni? O'zi aniq sizda ayb. Bizda unaqa bo'lmaganda birodarlar, bo'lmagan. U bo'lmaydi ham. Chunki haliga 3 kun 4 kun mush tishlab turgan zaharimizni otib olishimiz kerak, uni yayraymiz. Birodarlar, gapirib, so'kib, malomat qilib yerga urib maza qilishlik bir kilo bo'lsa huzuri indamasdan Alloh shuni kechirib birodar sizdan hech narsa o'tgani yo'q deb qo'yishlik 10 kilo ana xulq ana axloq Muhammad sallallohu alayhi vasallam totib ko'rgan va siz bilan bizga ta'lim bergan Abu Sufyonni kechirdimi Ikrimani kechirdimi Safvon ibn Umayyani kechirdimi Suhayl ibn Amrni kechirdimi hammasini kechirdi va ular payg'ambarimizni otasidan ham bolasidan ham ko'proq yaxshi ko'rishiga sabab bo'ldi mana shu avf qilishligi ibrat ko'chasi